prosterner devant ton trône. Me voici, me voici humilié devant ton trône. Me voici, me prosterner devant ton trône. Me voici, me you.